반가운어때요보도ですか도유어떻게감각어떠냐다있어요감각어떤感じですか감각ここは감각지금있대요불편한거없어요여기위에는없고지금음음오케이不便だと思うこととかないです아ないで지금어때요불편한점어때요좀빠져야되는데ちょっと行こうとさなくち

음. 네, 짧은 거 여기. 그거는 흡연가. 이 길이가 짧아서. 그거는 항상 가요. 비대칭도. 딸시원으로 어린이시다. 음, 예쁘졌이 나린 맛이다. 이 크게 불려보세요. 깐이가 아, 아, 네. 잘하네. 다 크게. 아, 아 잘하네. 아, 멀쩡하네 아주 그냥. 大丈夫응응불편한거전혀없죠ね輪郭整形最後の動画です。まず最初に私は骨削りをしましたまだ見たことない人いたら私の動画 URL 下に貼っとくので骨削りしてみました3点私がした整形はこんな感じです こんな感じしました今回リゼンの整形外科でしたんですけど私の中の評価をしますけど100点中私は100点ですリゼンでやってめちゃくちゃ顔がちっちゃくなりましたなんか今もそうですけどなんかこうやって髪の毛をこうやって後ろにできることがこうこう両方こうかけてできるようになりましたあと こういうかぶり方もできるようになりました昔顔がでかすぎてなんかこういう髪型が似合わなかったんですよえ顔でかみたいな顔で希望みたいなけど今はそうじゃなくて普通になんか自然に映ってる感じだと自分では思ってますあと髪の毛もなんか結べるようになったなんかこうやって全部でこんな感じで結べるようになりましたそれとやっぱり変わったのが周りの声です周り に顔ちっちゃくなったねえみやちゃんめっちゃ顔ちっちゃなってるえみやめっちゃ顔ちっちゃいえみやび顔ちっちゃいってめちゃくちゃ言われるようになりましたなんかまだ腫れてる時にもあってリスナーたちにも「めっちゃ顔ちっちゃい!」って言われたりその友達腫れてる時に会った友達も「めっちゃ顔ちっちゃくなったやばい」とか言われてちっちゃくなったりでみゆりにも 顔ちっちゃいって聞いたら「もうお前はちっちゃいお前はちっちゃいみんな顔でかいやろうんお前はでかくないお前はでかくないお前は顔ちっちゃい」ってゆえりにもめちゃくちゃ褒められてめっちゃ嬉しかったほんで一番ぐらい嬉しかったのが親です親私が整形したらもう一回変わらん、うん、変わらん変わらんしか言わないんですよけど輪郭の時だけは まあお前は顔はちっちゃくなったわ認めるパワは変わらんけどって言われたんですよでも顔はちっちゃくなったってだけ褒められたからあ顔ちっちゃくなったんやって言われてでソヌと鏡に並んだらミヤが顔ちっちゃくてほんまにそれが一番の衝撃でしたソナプとミヤって絶対ミヤが顔でかかったんですけど今ソとミヤが並んだら イエローがこっちとかってえ普通にびっくりしましたびっくりしたしめっちゃ叫びましたやったそんな顔ちっちゃくなったってでうヌの、うん、顔ちっちゃなったなって言われてほんでまず最初になぜ備前整形外科でしたかというと韓国の友達に勧められました最初になんか韓国の友達に聞いたんですけどなんか輪郭で有名なとこってどこって聞いたら韓国の友達が ビジネス外科とどこどなんか言われたんですどこか忘れてどこだったなんか言われましたでそこが記憶ないんですけど言われてどっちにしようか迷ったんですよほんでいいやと思ってカウンセリング行きましたなんか全然なんかミヤが思ってること全部全て分かってたから「えミヤここでする?」って思ってそこでレゼン整形外科でしましたほんでレゼン整形外科行ってみたら めちゃくちゃ広いしいっぱいなんかそこだけのじゃなくて3階2階1階とかまいっぱいあるんですよ回数がだからそれだけでかいとこやからあこれ有名やよかったと思ってテレビテレビにも正規番組テレビにもいっぱい出てたり普通のテレビ番組に先生があったら出てるのであめちゃくちゃ有名なとこなんよあみんなここでしようと思って そういう感じでそこにしました私は顔が長いのがめちゃくちゃコンプレックスやってなんで顔が長いのと顎が広いのとなんか顔がもうとりあえずでかくてコンプレックスやって何にも言わんと、うん、こここんな感じやろみたいな感じで言われたからえミアが言いたいこと全て分かってると思うところをうやろうって決意しましたはいやろうって決意しました前の 写真と比べます顔の大きさがだいぶ変わったと思いますなんか動画ではまだ顔でかく見えるんですけどあの外カメで撮った写真がこっちですえこれ格好も iPhone カメラ何もしてませんめっちゃ顔ちっちゃくなったんで全然目立たのいわからない自撮りが下手くそから自撮りがと YouTube がめちゃくちゃ顔が内カメやからかなわからんけど 太めの方が顔ちっち見えるんですまあそんな感じです痛みはマジで嘘なしで言いますと痛みはマジでないですえなんか痛み強いとか強い強くないとか知らんけど人それぞれだと思うんですけど全然痛くなかったですえもうこれはマジで、ね、ほんまに痛くなかった輪郭整形あやっぱよかったってすぐ思いましたでしんどさは しんどさはめちゃくちゃしんどかったこれは100点中100かな100点中100点でしたじゃあしんどかったなんか麻酔のせいでしんどいのもあるしなんか整形終わった後に3時間水が飲めないのがめっちゃしんどかったですあと鼻から血も出るし口からも血が出てたので3日間ぐらいずっと一生出てたので そこが一番しんどかったです一番、うん、しんどかったですほんで痛みはゼロなんですけどその分しんどさが100ですなんか気分が悪いずっと乗り物酔いの30%ぐらいもっと30段階ぐらいしんどかったです痛みはゼロなんでこれは2日耐えたら全然いけます え抜歯抜歯もマジで痛くなかったです抜歯も神でした全然痛くないですないです抜歯ちょっとは痛いやろと痛いと言ったらこの顔面ゴリゴリされるなんかケアみたいなあれがめっちゃ痛かったですそれと今現時点はまだここがちょっとしびれてるんですけど全然なんか しんどくもないしまあしびれてるって感じだけですかねでもそれは1年後ぐらいにあと6ヶ月ぐらいしたら治るらしいんで、うん、全然大丈夫です私はマジでリゼンでやってよかったです皆さんも整形輪郭整形とか気になってる方とかいましたらちょっとでも備前整形外科を入れてみたらどうですかカウンセリングだけでもいいし日本人の 薬師さんもそうしカウンセリングぐらい行ったらいいと思います私は自分では満足したつもりなんですけどまあそんな感じですかね理前整形外科の URL とかも下に全部貼っておくのでよかったら皆さん輪郭骨削りしたい方とかいましたらカウンセリング行ってみてください